mu gihugu cy'ibyiza aho abakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa genzi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito hama kandi ndabahaye ikaze kugira ngo mubane nanje mu cigwa cy'uno munsi mu cigwa giherutse twabonye mu minsi iheze cyavuga ibyerekeye iby'agahamo agahano icyo ari cyo abazohamwa abazohama ariko kandi mwibuke yuko intimatima y'icigwa turiko aho igendereye ni kumenya ikimenyetso cy'imana n'abazogishigwa ko abari bo kumenya ikimenyetso cy'igikoko n'abazogishigwa ko abari bo mu gihe twegereje irangira ry'intambara ya nyuma yatanguye uhereye kera twebwe tutarabaho mu cigwa cy'uno munsi mbere y'uko tuzoca turara ikindi cigwa gikurikira noneho kiza ari indunduro birakwiye yuko uno munsi igihe nariko ndiyumvira gutanga kiriya cigwa imana yambariye yuko ngomba kubanza gutanga kino kigwa kino nacyo kivuga uburyo bwiza bwo kwiga ibyanditswe byera kubera yuko ibyanditswe byera niyo ngingo ikigwa cy'uno munsi kivuga giti uburyo bwiza bwo kwigamo ibyanditswe byera dusenge uhoraho umwami ni ubwahe buryo dushobora kwiga amajambo yawe mwami tukayatahura turakwinginze mwami mu gihe twiga kino cigwa uduhishurire iby'ubwami bwawe utwereke uburyo bwiza bwo gutahura amajambo yawe mu izina ry'umwami wacu yesu kirisito amen n'ubwahe buryo twotahuramwo amajambo y'imana ubwa mbere dutegerezwa kugaruka ku byanditswe byera dutegereza kugaruka tugasubira ku byagezwe kuri bya bishinga ntahe ku majambo y'abavugishwa n'imana ijambo ry'imana rimbarira ngo nibatavuga ibihwanye nabyo ni kuvuga ngo hamwe hoboneka uwundi muntu agendera kure cyangwa kikagendera ku ruhande y'ibyanditswe byera uno muntu ijambo ry'imana rimbarira ngo azo kwaba mubwira ntibuce yesaya igice cya mirongo ibiri ku murongo waho wa mirongo ibiri bibiriya ni igitabo kidasanzwe cyaje kuba igipimo cy'ibindi bitabo byose nibyo hari inyandiko nyinshi zimwe zivuga ukuri izindi nazo zikavuga ibi na biriya ariko igipimo cy'ibyanditswe byose ni bibiliya kumbure turi bubibone neza impamvu ari bibiliya kubera yuko bibiliya ni ijambo ry'imana Pawulo yanditse avuga yuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'imana bifise ikimazi cyo kwigisha umuntu kumutoza indero nziza kumuhanura kumugira ikiremwa kidasanzwe kugira ngo acike ikiremwa cy'imana kitagira agasembwa niko pawuro wewe yabyanditse bibiriya rero ni ijambo ry'imana iyo ko urasoma bibiriya uba uriko uraganira n'imana iyo umuntu yanse ijambo ry'imana bibiriya ni nko yuko imana igira icyo iyo umuntu ahakanye bibiliya ni guhakana yuko ijambo ry'imana ritabaho hamwe umuntu wese yokwiyumvira ngo agira afungire ahantu bibiliya ku buryo abantu batazosubira kuyisoma ni nk'uko yo bavuze ati ndagomba kugara akanwa k'imana ntisubire kubwira abantu bayo nicyo gituma bidashobora gushoboka abantu benshi mu gihe cya kera baragerageje kurwanya rino jambo ry'imana byanditswe mu gitabo cy'imizingo myinshi cyitwa bibiliya yera baragerageje barayugarana ariko biranka baragerageje bica abantu baba bariko barasoma ibyanditswe byera ariko biranka hariho abantu bagiye bayisoma maze bamara kuyisoma barazimira kubera yuko bagiye bagenda kuronderayo ibintu bihwanye no kwizera kwabo nimurabe hariya mu gitabo cya kabiri paburo yandikiye timoteyo n'igice cya kane ku murongo waho wa gatatu pawuro yandikiye timoteyo ati kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima ariko kuko amatwi yawo abajya yifuza kumva ibibanezereza bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo abantu benshi mwa kino gihe bafashe ijambo ry'imana bibiliya nk'aho ari igikoresho cyo kubashyigikira mu mafuti yabo baragenda barayisoma barondera ikintu kiza kibashyigikira mu mafuti yabo nabo ntibakibuze bamwe bamwe baratakaye hari abaje gusoma bibiliya kugira ngo baze bayitoremwo amafuti babone yuko irimwo amafuti kugira ngo baronke ukuntu bayicoza gutyo batangura bamwe kuvuga ati bibiliya ni igitabo cyanditswe n'abazungu kugira ngo bashobore gukoroniza afurika yamara nagana kubwire yuko no mu bazungu wiyumvira hariho abadatahura kino gitabo bibiliya mbere no mu banyafurika hariho abatagitahura abandi nabo baca bavuga ati bibiriya ni ishyamba rinini ishyamba rinini cyane umuntu yinjiyemo azimira akaribwa n'ibikoko hamwe n'ibisiga abandi nabo kubera buno bube gito bwabo nyine bavuze ati Bibiliya ni ikiyaga ukigiyemo uratwagwa maze bahanura abantu yuko badakwiye gusoma bibiliya ibi byose nk'uko twabyumvise byagiye biva ku bantu bafise inyungu zabo z'umubiri nimurabe ukuntu umwanditsi w'igitabo cy'imigani wewe abivuga hariya imigani igice cya cumi na gatandatu ku murongo waho wa mirongo ibiri na gatanu haragira ati hari inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishika mu rupfu mugenzi nagana kubwire yuko igihe cyose uzokwigira umusomyi wa bibiliya cyangwa umuhinga muri ibi cyangwa biriya hama bikagutera kuba wobona yuko kino gitabo bibiliya ari igitabo gishobora kuzimiza umuntu cyane ari igitabo gishobora kuba carihwenze cariho harabayemo erere mu kucandika hoba hari n'ibintu bidasobanutse hoba hari nk’ibintu bidashoboka hoba hari ibintu byerekezwa aho bitari kwerekezwa mugenzi ndagana kubwire yuko iyo nzira urimwo ntabwo ariyo ukwiye gufata ingingo yo kuyivamo kubera yuko rino jambo ry'imana byanditswe mu majyambo atahurika byanditswe kugira ngo rikize ubugingo bw'abantu bose bemeye gukora ikintu bidasanzwe turi burabe mwa kino kigwa ariko kandi ryandikwa kugira ngo rize ribere akumiza n'igishinga ntaye gikomeye ku bantu babwiga ukuri bakanga kumva ngo baze bacirirwe ata kindi kintu gihari kibaburanira ni kuvuga ngo ijambo ry'imana bibiriya rihari niryo ryonyine twahawe nk'igisuzumisho nk'ikirore nk'itara rimurikira ibirenge byacu kugira ngo iryoye gutsitara ubwayo irisobanuye neza ni igitabo gisobanuye neza rero abantu benshi bari kuzimizwa bari kuzimira bo ubwabo kubera yuko bafise ibibahimbara bafise ibintu bagomba gushira hejuru gusumbya ibindi iyo dusomye mu gitabo cya mariko mariko igice cyaho cya cumi na kabiri ku murongo waho wa mirongo ibiri n'umunani mariko igice ni cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ibiri na kane niho turi busome yesu aratwereka ibintu bibiri bikenewe kugira ngo dushobore gutahura neza amajyambo twabwiwe n'imana yacu igice cya cumi na kabiri ku murongo wa mirongo ibiri na kane yesu arabishyura ati gituma muzimira mbega si uko mutamenye ibyanditswe yesu aravuga ngo impamvu abantu bazimira ikintu cya mbere ni uko batamenye ibyanditswe ariko kandi hari ibintu ngaha twuca twibaza abantu yari karabwira hari harimo abafarisayo hari harimo abanyabwenge b'ibyanditswe n'abasadukayo bari barasomye isezerano rya kera urudome ku rundi bari bashobora kuvuga igitabo cyose ku mutwe bashobora kuvuga n'aho ibintu byabereye bashobora kumenya icyanditswe cyose ido n'ido ariko yesu arababwira ati igituma muzimira ni uko mutazi ibyanditswe yesu niko yababwiye yesu ni uko yababwiye ni kuvuga ngo hari kutamenya ibyanditswe cya mbere ariko yesu arabisobanura neza aho yaciye ashira kano majambo kandi avuga ngo kandi ntimunizera n'ubushobozi bw'imana mugenzi ushobora gusoma bino byanditswe ariko utizera ubushobozi bw'imana ntabwo ushobora gutora n'ikintu na kimwe uca ubisoma mu buryo bwa riterarema ukabibosa nka kuriya abanyeshuri babosa impondo ku ishuri bakazihondoroka ariko kugira ngo ushobore kwigishwa no kumenya ibyanditswe nk'ijambo wabwiwe n'imana bikakunanira bigaca bikwerekeza kuzimira ikintu cya mbere rero tubonye ngaha mwari somo rya yesu ni igiti icya mbere aduhamagarira kwizera ubwa mbere nk'uko tubibona muri yohana igice cya mbere cyanditswe na yohana igice cya gatanu ku murongo wa gatanu be n'umurongo w'icumi umuntu wese yizera yesu nk'umwami n'umukiza wiwe akamugira nyambere akemera yesu akaza kugira ngo ahindure ubuzima bwiwe akemera kwama kugurura umutima wiwe kugira ngo yesu kirisito yinjire niwe wenyine azukira kandi twamaze kumva yuko impamvu umuntu azimira ni atamenya ibyanditswe byera amaze kumenya ibyanditswe byera azokira hano naho muri ino mirongo yesu avuga ngo utizera ubu rero biratahuritse ntushobora gutahura ibyanditswe byera utizera yesu kirisito oya yesu yadushiriyeho amasezerano akomeye ano masezerano niyo tugiye kuraba mwa kino kigo muri za buri y'ijana na cumi n'icyenda ku murongo waho wa cumi n'umunani za buri y'ijana na cumi n'icyenda ku murongo waho w'umunani haravuga hati murongo wa cumi n'umunani kwezesha amaso yanjye kugira ngo mbone ibitangaza byo mu byagezwe byawe nibyo twamaze kumva yuko tugomba kuvuga iby'ibyagezwe n'iby'amajyamba yabwishwa n'imana iby’ibishinga ntahe bya kirisito bitubwira kugira ngo dushobore gukira ariko umunyezaburi wewe yararabye abona amajyambo y'imana n'ibyagezwe by'imana ubwiwe ntashobora kubiraba mu maso mu gutahura nyezina ku mwami wiwe aca aravuga ngo wezesha amaso yanjye amaso yanjye mwami nabe ari wewe uyayobora niko yabariye imana aravuga ati mwami nkwezesha amaso yanjye yobora amaso yanjye yagire nk'uko ugomba kugira ngo ashobore gutahura ibiri bwina mu byagezwe byawe atari mu buryo bw'indome hari abantu bigeze kumbara ngo bajye indome ngo ijambo bararisobanura urudome rwa mbere n'urwa kabiri kugira ngo bashobore akarorero nk'ijambo tuvuge yesu bagahera kuri ye bakayisobanura indomo ya kabiri e bakayisobanura ese bakayisobanura u bakayisobanura kugira ngo bashobore gutahura bakoresheje ubwenge bwaju abo bantu uzosanga ibintu biri mu cyongereza bariko barabisobanura mu kirundi uzosanga ikintu kiri mu kiratini bariko baragisobanura mu gifaransa kubera yuko baba barabyarabacanze hama byamara kubacanga bakabura iyo bava n'iyo bajya kubera yuko byamaze kubacanga kubera ubwabo bicanze nyene bagaca batangura kurogota bibiliya ni shaba bibiliya yanditswe n'abazungu bibiliya ni uko ariko nagira ndababwire yuko ntabwo ari ijambo ry'imana bibiriya riba ryabazimije ahubwo ubwabo base ukuri bakira ibinyoma bibakoreramwo hama birabazimiza impfu n'impfane batangura kubitaho bitari bibereye bamwe batangura gutuka imana abandi bagatangura gufata ibi na biriya ariko mugenzi umunyezabu uri wewe yafashe ingingo ikomeye ngira ngo nawe ufate uno munsi yafashe ingingo yo kwegurira ubuzima bwiwe yesu kirisito kugira ngo aba ari we afata amaso yiwe mu kuraba amajambo y'imana mu kumva amajambo y'imana abyumve biciye muri yesu kirisito kugira ngo ashobore gutahura neza ijambo ry'imana ryamubwira mbere kandi na yesu hariya muri yohana igice cyaho cya cumi na kane hariya muri yohana igice cyaho ni icya cumi na kane ku murongo waho wa cumi ku murongo waho wa mirongo ibiri na gatandatu yesu nawe yavuze ati ariko mwiza ari wo mpemu yera uwo data azorungika mu izina ryanjye niwe azobarigisha byose kandi azobibutsa ibyo nababwiye byose mpemu yera uwaje adushiriweho yesu avuga ngo azodutahuza byose ariko kandi ntazogarukiza ngaho gusa ahubwo dutahuza byose nitwashika mu gihe cy'ibigeragezo ni kuvuga ngo muhemu yera akora ibintu bibiri aradutahuza iby'ukuri neza tugashobora kubitahura kandi iyo tugeze no mu gihe cy'ibigeragezo acaza akatubwira ati ibyo rero ni bya bindi nari narabigishije ibyo rero ko mumaze kubigeramwo byitware mwuku byifate mwuku intsinzi igashobora guca iboneka muri ubwo buryo iyo utigishijwe rero na mpemu yera iyo mpemu yera ari ariwe iyo mpemu yera atari we yagutahuje amajambo y'imana naho wowe warayize ku bwawe ku giti cyawe ukayafata ku mutwe iyo umaze gushika muri apurikasiyo rero kuri tele kugira ngo uhangane n'icaha ntushobora kugitsinda kubera yuko uzi ubizi teori kema amparatike nta kintu na kimwe yamara mwe muyera wewe yakwigishije aba asanzwe abizi no kuri tele ukuntu uri bubyifatemwo wewe rero amaze kuza acagufasha guhangana n'ibyo bibazo kandi ukabasha kuba wotsinda zaburi ijana cumi n'icyenda ku murongo waho wa cumi na rimwe niho tugiye zaburi ijana na cumi n'icyenda ku murongo wa cumi na rimwe nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo noye kugucumura ko habayeho ubushobozi bwa mpemu yera gusa niho ibyo ngibyo bishoboka umunyezaburi biciye mu kusaba imana ngo imuhe amaso n'ubushobozi bwa mpemu byatumye ano majambo aboneka mu buryo bw'inyandiko hano mu mpapuro yimuka ajya mu mutima wa dawidi ibi nibyo biri mu ntimatima y'isezerano rishasha nuko ibyanditswe bikurwa ku bisate bibiri by'amabuye bigaragara biri hanze bikurwa mu mpapuro bigashyirwa mu bwenge bwacu mu mitima yacu abaheburayo igice cy'umunani uhereye ku murongo wa mbere ugashyika ku murongo waho wa cumi na gatatu rero abanyefeso igice cya gatanu ku murongo wa cumi na kane gushikana ku murongo wa cumi na gatanu naho nyene hariho icyo pawulo atubwira abanyefeso igice caho ni ca gatanu ku murongo ku murongo waho wa cumi na kane hamwe n'umurongo wa cumi na gatanu haragira ati nicyo gituma bivugwa bikangure wewe usinziriye uzuke uve mu bapfuye kirisito arakumurikira nicyo gituma uno munsi njyewe hamwe na we turiko turabwirwa amajambo avuga ati wewe usinziriye wewe wari kuriyumvira ko nawe wowe umuhinga kubera byanditswe ngo byahishijwe abanyabwenge bihishurirwa inzoya hari abantu benshi iyo bumvise ngo abanyabwenge baca bumva bize za kaminuza abaporofeseri abahinga muri ibi canke biriya nibo baca biyumvira yamara hama baca biyumvira ngo kumbure inzoya zavuzwe muri uno murongo ni abana abandi nabo bakiyumvira ati kumbure n'abatize abandi bakiyumvira kumbure uko wowe wobyiyumvira ariko uri kuraraba mu busobanuro bwiza bwa mpemuyeri riduha byahishijwe abanyabwenge ntabwo ari abantu basanzwe bafise ubwenge oya ahubwo ba bandi biyitwa abanyabwenge ushobora kuba utize amashuri yo ku isi ariko ukaba wo kwigira umuhinga yuko uri umuhinga muri ibi canke biriya mbere ukaba wo bizana no mu by'iyobokamana aba nibo bariko baravugwa abantu bashaka kwigira abanyabwenge mu by'iyobokamana agomba kwerekana yuko wewe yahejeje wewe atakindi kintu akeneye turakeneye mwemu w'imana mugenzi turakeneye yesu kirisito kugira ngo abe ari we atuyobora mwari mu rugendo gusa honyine niho dushobora gutsinda niho dushobora guhangana n'ibigeragezo n'imitego y'umugwaniza ariko aratega mwa kino gihe tukamutsinda mugenzi udafashe ingingo yo kugurura amaso yawe ngo wikangure uraba ukuntu yesu ariko arakumurikira n'umuco utangaje ufate ingingo yo kumukurikira hama bari watangura kukwigisha ibyo urimo byose ni ubusa uri mu kaga uri umwana wo kurimbuka ariko kandi hamwe wofata ingingo yo kwikangura ukaraba ukuntu kirisito yesu ariko arakumurikira maze nawe ugatangura kugendera intambuko ku ntambuko inyuma yiwe iyo nzira yonyine yo kwikangura ukaraba yesu kirisita ariko arakumurikira mu gihe twiga ibyanditswe byera mu gihe ijambo ry'imana risomwa iyo wamaze kwegurira yesu ubuzima bwawe kamere muba mwaratandukanye uba witeguriye kumva ibyo yesu kirisito byose akubwira mu gihe twiga ibyerekeye amateka y'isi no kwiga aho igihe kigeze mu gihe twitegurira komba ya mwisho kurwana intambara ya nyuma no kwitegura gusanganira umwami wacu yesu Kristo mu kirere biragusaba nange biransaba gufata ingingo yo kuzurana n'umwami wanjye yesu Kristo bundi bushasha iki nicyo kintu gikenewe cyane kubera yuko na hariya muri zaburi y'ijana na cumi n'icyenda ku murongo wa mirongo icyenda n'icyenda hagira hati mfise ubwenge buruta ubwa bigisha banje bose kuko ibyo wihanikirije ari byo ndimburira igihe uno munyezaburi yamara gufata ingingo yo gushyira imana imbere ngo imutahunze amajyambo yiwe amajyambo y'imana yaciye aza igihe yesu kirisito yari atanguye kumurikira amajyambo y'imana yaciye aza muri we acagira ubwenge ubwenge buturutse ku kubera yuko amajyambo y'imana ariyo ariyo aganza mu bugingo bwiwe amateka abashinze niyo andonkesha ubwenge nicyo gituma nanjye inzira z'ibinyoma zose kubera yuko turi mu gihe cya nyuma umugwanizi agenda nk'intambwe yivuga amazina yasamye asenganisha amazi menshi agereranya n'ibigeragezo kugira ngo umuntu wese mu buryo bwose ashobore kuba yozimira naho wowe uhagaze wozimira umuntu wese arashobora kuzimira umuntu wese ashatse kuzimira arashobora kuzimizwa n'uno mugwanizi mugenzi ariko umunyezaburi wewe amaze kwizera yesu kirisito intambuko ya mbere yesu kirisito yashize ijambo ryiwe mu mutima wiwe maze kubera kuyoborwa na mpemu yera kubera yuko yigishijwe na mpemu mpemu yera aramuyobora kugeza n'aho yama yiteguye kurwana no gutsinda ibinyoma byose mugenzi igihe turi kwerekeza mu bwami bw'imana mu gihe turi mu gihe cya nyuma mu gihe turi ko twerekeza ibihe bikomeye bya nyuma twerekeza kwitegurira gusangarira umwami wacu yesu kirisito birakwiriye yuko ufata ingingo nk'iyi yo kwegurira yesu ubugingo bwawe bwose mbere umunyamigani nawe hariya harahiriwe umuntu yironkera ubwenge harahiriwe umuntu yironkera ugutahura imigani igice cya gatatu ku murongo waho wa cumi na gatatu kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi igiti gitewe iruhande y'amazi ntikigira porobureme y'amazi cyaba cyavomerewe uko bukeye n'uko bwije iki giti bari kuba baratubwira ni umuntu atewe ku migezi neza muri yesu kirisito niwe ahiriwe kubera yuko azokwama atotahaye gishorera imizi yacu iruhande y'uruzi runo ruzi ni yesu kitumva izuba iyo ryatse ariko kikamana itoto ntikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba kandi ntikizoruhuka kwama ibihe byose iyo umuntu yeguriye ubuzima bwiwe yesu kirisito yesu agahindura ubuzima bwiwe acika igiti kitigera cuma cama gitoshe amashurwe yacu arabirana ni w'isi urumuri rumurikira bose uyu niwe mukristo w'ukuri uno munsi nifuza yukuba nk'uko kirisito ampamagarira yuko nange ngo ndamube nawe ndakugira inama kugira ngo mbigiti igiti cama gitewe impande y'imigezi y'amazi imizi yacu iri muri yesu kirisito cyama mugenzi ndajya nakubwire yuko yesu kirisito yifuza guhindura ubuzima bwawe ego yifuza guhindura ubuzima bwawe arifuza yuko guhera uno munsi aho wumviye kino cigwa imbere yuko tugiye kuraba ikindi cigwa noneho ibyanditswe byera biduhishurira ikijuru ritubwira tuyobowe na mpemu yera mugenzi uno munsi Yesu aripfuza yuko hagira ikintu gihindutse mu buzima bwawe ikintu gihinduka nacyo nta kindi ni uko wegurira ubuzima bwawe yesu kirisito ku yindi nshuro kugira ngo yesu atangure kukwigisha amajambo yiwe kandi niwigishwa nawe azogushoboza aguhe no kuyagendera yesu yifuza yuko ubwenge bwawe bukura ku bindi bintu byose ubukura ku banyepolitike ku bantu ku bahinga cyangwa ku baganga ibindi bintu byose woshyira ku bwenge ubushyire kuri we akwigisha ijambo ry'iwe irino jambo ryiwe aba ariryo ryama rikurwanirira ibihe byose nanjye nk'umusabyi w'uhoraho ndakwizeza yuko muri buno buryo uzohabwa uburenganzira bwo kuzobana natwe mu bwami bw'imana aho yesu kirisiti yaduteguriye yesu agiye kuza vuba kugira ngo aduhe aho yaduteguriye kandi mu bintu bizabimuzanye bimuzanye hazoba harimo kurimbura icyaha kandi icyaha azokira imbura n'umuntu wese yemeye kubiko ububiko bwacu umunyabyaha yanse kubireka niwe wenyine azoshana n'icyaha aciwe ariko abagorotsi bo si kubera yuko wowe ntibazopfa igihe abanyabyaha n'icyaha bizobipfuye bobo bazoca baragwa igihugu gihora ari icyaha ibihe bidashira niho mu gihugu niho mu gihugu cy'ibyiza aha bakijwe bazoba bahashikanywe no kwizera yesu kirisito gusa izere yesu kirisito mugenzi bicitwa uno munsi mwakire ijambo ry'imana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 gira nawe uco uterereye mwa kino gikorwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi